तो चलिए समझते हैं टैली ईआरपी e नाइन के बारे में शुरुआत से समझाऊंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है तो बहुत ध्यान से समझिएगा चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ईआरपी नाइन ओपन कर दिया मैंने अब अगर आपको यह पता करना है कि आपके पास वर्जन कौन सा है तो देखिए यहाँ पर पी e नाइन है ये वर्जन एंड अपडेट दिया हुआ है इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट और टी प्रेस कर सकते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और टी एक साथ प्रेस कीजिए और ये वर्जन आपको बता देता है ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है टैली ईआरपी 9 सीरीज ए और रिलीज 6.6.0 तो 6 पॉइंट से ऊपर का जो भी वर्जन है वही आपको इस्तेमाल करना है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट से ऊपर का ही इंस्टॉल किया है ये बात समझ में आ गई तभी उसमें जीएसटी आप लगा पाएंगे ठीक है ये कंपनी हमारे पास पहले से बनी हुई है लेकिन हमें शुरुआत करनी है नई कंपनी बनाने से तो यहाँ पर आप देखिए ये देखिए यहां पर ये जो पट्टी सी बनी हुई है ये चीज आपको दिखाई दे रही है ठीक है तो यहाँ पर आप या तो क्लिक कर सकते हैं माउस से जाकर के और अदर अगर आप क्लिक नहीं कर सकते तो ऑल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए ऑल्ट और फंक्शन बटन F3 ठीक है जैसे ही प्रेस करते हैं तो कंपनी इन्फो वाली विंडो ओपन हो जाती है ठीक है अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो ऑल्ट F1 भी कर सकते हैं ठीक है तो फिलहाल अगर इस कंपनी को बंद करना है तो चलिए ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं ऑल्ट F1 तो ये ऑल्ट F1 प्रेस किया अब जो कंपनी हमारी थी वो बंद हो गई जो साइड में दिख रहा था वो बंद हो गया दिख रहा है नहीं तो वो कंपनी तो हो गई बंद अभी हमें नई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो यहां पर कंपनी इन्फो के अंदर ये कंपनी इन्फो ओपन है देख सकते हैं आप कंपनी इनको के अंदर जो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी उसमें एस जो है रेड कलर में हाईलाइट है किस कलर में हाईलाइट है रेड कलर में तो आपको खाली कीबोर्ड से एस प्रेस करना है जैसे ही एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो गया है ये पाथ है पाथ का मतलब होता है रास्ता ऊपर दिया गया ना सी यूजर पब्लिक ये जा करके ये जो बना रहे कंपनी बना रहे या जो भी एंट्री कर रहे हैं वो जा करके सेव कहाँ होगा इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है ठीक है तो अगर आपको ये देखना है कि आपकी सारी चीजें जा कर आ रही है तो यहाँ से देख लीजिए ये पास है आपका सी यूजर पब्लिक या डाटा तो आप यहाँ से जाइए अब क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज इलेवन तो यहाँ से चला जाता हूँ सी यहाँ से वापिस चलते हैं क्लिक किया जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिस पीसी दिया गया है तो इस पे क्लिक कर दीजिए अब यहां पे दो ड्राइव है एक सी ड्राइव है एक डी ड्राइव है तो सी यूजर्स फिर इस तरह से करके टैली बना हुआ था ना तो सी में चलते हैं अब इसमें कहीं यूजर्स दिख रहा है आपको यूजर ये रहा अब इसके बाद हमें कहां जाना है पब्लिक में जाना है पब्लिक में आके पब्लिक के बाद टैली ईआरपी लाइन था ना प्राइम तो था नहीं प्राइम का अलग बना हुआ है ईआरपी e लाइन का अलग बना हुआ है ईआरपी तो लाइन e में चलते हैं और डाटा नाम था तो ये डाटा यहां पे अब सारे डेटा यहां पे आपको दिखेंगे जो भी बनाया आपने उसकी रॉ फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी ठीक है तो सारी चीजें यहाँ पर जाकर के सेव हो रही है ठीक है ये तो क्लियर हो गया ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये कर लेने के बाद किसी एक कंपनी को चूज करना है लेकिन चूज हम करेंगे नहीं हम नई कंपनी बनाएंगे इसके लिए बाहर आने के जब भी टैली से बाहर आना है जब भी बाहर आएंगे तो स्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे स्केप बटन आपको कीबोर्ड में एकदम अपर साइड में लेफ्ट साइड में ऊपर दिया रहता है ठीक है अब यहां से जाना है क्रिएट कंपनी पर तो नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए क्रिएट कंपनी पर आ जाइए कंपनी हम बना लेंगे ठीक है एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा ठीक है अब ये कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो गया है मैं यहां पर माय इंस्टीट्यूट या माय शॉप के नाम से एक कंपनी बना ले रहा हूं ठीक है यहां पर कंपनी का मेलिंग नेम आएगा जिसके नाम जो भी नाम देना चाहते हैं जैसे मान लीजिए मैं अपना प्रोपराइटर का नाम देना चाहता हूं तो ये मिस्टर सूरज तिवारी दे देता हूं ये लिख देता हूं मैं अपना ही नाम लिख देता हूं तो ये लिख दिया मैंने ठीक है एंटर किया यहां पे एड्रेस डालेंगे तो यहां पे एड्रेस में क्या डालेंगे न्यू कॉलोनी देवरिया मेरा न्यू कॉलोनी देवरिया है आपका जो भी हो वही डाल सकते हैं ठीक है तो यहां पे मैं लिख देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया हो गया ये इस तरीके से एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहां पे इंडिया रहेगा जहां पर क्या होगा उत्तर प्रदेश आएगा तो ये उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पे पिन कोड आएगा देवरिया का तो ये देवरिया का पिन कोड डाल दीजिए ठीक है ये हो गया एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो ये तो बहुत सारे वीडियो में बता भी चुका हूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा तो मान लीजिए हम एक चार 2021 से या बाईस से जब से भी काम करना प्रारंभ कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी बात समझ आ रही है तो मान लीजिए हम एक चार 2021 रख ले रहे हैं मैं टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ एजुकेशनल वर्जन में और जो पेड वर्जन आता है दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि आप एजुकेशनल वर्जन में डेट नहीं चेंज कर पाएंगे एक या दो या तीन डेट आप सिर्फ चेंज कर पाएंगे एजुकेशनल वर्जन में लेकिन जो पेड वर्जन आएगा उसमें किसी भी डेट पर आप काम कर सकते हैं ठीक है टैली एक बार परचेस कर लेते हैं तो हमेशा वो काम करेगा ठीक है टैली का कोई इस तरह का क्रैक जैसे जीएसटी वाला तो क्रैक नहीं मिलेगा प्राइम का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको क्रैक वगैरह ठीक है पुराना वर्जन मिल सकता है क्रैक जिसमें वैट एक्टिवेट रहता हो वैट का ऑप्शन ही सिर्फ दिया गया हो जीएसटी ना इनेबल हो यानी मैं बात कर रहा हूँ सिक्स पॉइंट से पहले की वर्जन के बारे में तो वहां पर आप जीएसटी नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे ठीक है जो नए वर्जन आए हैं उसमें जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा पहले ईआरपी 9 की बात करें तो 6.0 6.1 6.2 ऐसे 6.123 ऐसे करके जो वर्जन है उनमें जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा बाकी 7.2 7.3 तरह के जो वर्जन है 6 से ऊपर के जो भी है उनमें जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन पुराने में नहीं होगा ये बात ध्यान रखिएगा तो ये बुक्स बिगनिंग फ्रॉम दिया हुआ है तो हमारा काम भी इसी डेट से शुरू हो रहा है क्या कोई वॉल्ट पासवर्ड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहां पर मैं एक वॉल्ट पासवर्ड डाल देता हूं आपको उसी पासवर्ड को यहां रिपीट भी करना है ये रिपीट कर दिया हमने ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल इसको नो रखते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हुए ये कंपनी हमारी बन गई अब यहाँ पे आपको वार्ड पासवर्ड देना होगा तो यहाँ पर जो वार्ड पासवर्ड हमने दिया था वो दे देते हैं हमारी कंपनी बन गई साइड में देख सकते हैं ये हमारी कंपनी है ठीक है तो मैं कर रहा हूँ तो बात आपको समझ में आ रही होगी जैसा कि देख सकते हैं कंपनी तो हमारी बन गई लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी बनाते समय कुछ गलतियां हमसे हो जाए तो उसको हम कैसे सही करेंगे कंपनी बनाते समय जो भी गलती हुई है उसको सही करने के लिए आप डायरेक्टली अल्टर में नहीं जा सकते आपको कंपनी के अल्टर में जाना होगा तो कंपनी में जाने के लिए आपको अल्ट एफ थ्री प्रेस करना होगा ठीक है यहाँ आपको मिलेगा कंपनी इनको कंपनी इनको की विंडो दिख रही है इसमें select company connect company shut company create company alter TallyVault password जो हमने लगाया था वो भी split company data backup restore और क्विट ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं अब यहां पर हम वापस चलेंगे अल्टर पर क्योंकि जो भी कंपनी में गलतियां हुई हैं उन्हें हम अल्टर से ही सही कर सकते हैं अगर आपको वर्ल्ड पासवर्ड चेंज करना है तो वर्ल्ड पासवर्ड पे भी जा सकते हैं फिलहाल चलते हैं अल्टर पर तो ये ए प्रेस कर दिया हमारी कंपनी यही है माई शॉप ठीक है यहां पर आ गए देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हो गई जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल नंबर नहीं दिया था तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देते हैं जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देते हैं ठीक है ये डाल दिया एंटर किया मोबाइल नंबर पे डालना है फ़ोन नंबर पे नहीं डालना इसको यहाँ से हटा देते हैं मोबाइल नंबर पे डालते हैं यहाँ पे तो जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए अपना एंटर करिए एंटर करिए ईमेल वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं नो प्रॉब्लम बाकी की सारी चीज़ें सही है लेकिन यहाँ पर हमने सिक्योरिटी कंट्रोल को नो रखा था जबकि वॉट पासवर्ड हमने लगाया था ठीक है याद है ना आपको तो यहाँ पर वाई प्रेस कर देंगे सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालना है तो यहाँ मैं अपना नाम डाल देता हूँ ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर में मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ठीक है गैप लेकर के करेंगे कुछ इस तरीके से तो ये एडमिनिस्ट्रेटर में अपना नाम मैंने एंटर किया यहाँ पे पासवर्ड डालना है हमें तो यहाँ एक पासवर्ड मैं डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पे पासवर्ड कुछ इस तरीके से मैं डाल देता हूँ ये डाल दिया हमने पासवर्ड ठीक है एंटर किया इसी पासवर्ड को रिपीट करना है तो यहां से पासवर्ड को मैं रिपीट करने वाला हूं तो ये रिपीट भी कर दिया एंटर किया ठीक है लिख रहा है forgetting password forgetting your password will render your data inaccessible अगर आप पासवर्ड भूले तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी ठीक है वो फिर रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एंटर करिए ठीक है यहां पे दिया हुआ है यूज टैली ऑडिट फीचर क्या टैली के ऑडिट फीचर को यस करना चाहते हैं अगर यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए ये लिखा हुआ है disallow opening in educational mode हमें एजुकेशनल मोड रखना है क्योंकि हमने वही इंस्टॉल किया है हम अठारह हजार का खरीदेंगे थोड़ी ना एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कर दीजिए ठीक है कंपनी को रीलोड कर लीजिए यहाँ पे टैली का जो वर्ड पासवर्ड दिया था वो वर्ड पासवर्ड आपको देना होगा तो यहाँ मैंने दे दिया वर्ड पासवर्ड एंटर किया अब यहाँ यूजर नेम देना है ठीक है तो यहाँ यूजर नेम मैंने शायद यही दिया था मिस्टर सूरज तिवारी यही दिया था तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वही यूजर नेम एंटर करके नीचे आते हैं जहाँ पे पासवर्ड डालना था तो जो पासवर्ड आपने सिक्योरिटी में जाकर के दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ देना है ध्यान देना है कि वही पासवर्ड दीजिएगा वार्ड वाला मत दे दीजिएगा एंटर करिएगा ठीक है एंटर करिए फिर यहां पर कह रहा है वापिस से पासवर्ड की बात कर रहा है तो यहाँ पर वापिस से पासवर्ड में डाल देता हूँ ये पासवर्ड हमने डाल दिया एंटर किया यहाँ पे ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या तो यूजर नेम गलत है या तो पासवर्ड गलत है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मैं केवल सूरज तिवारी करता हूँ शायद सूरज तिवारी ही दिया था क्या यहां पर ये चीज़ ध्यान देनी होगी आपको बाकी पासवर्ड तो हमने यही दिया था ये पासवर्ड हमने दे दिया कुछ तो इस तरीके से अब ये खुल गया केवल सूरज तिवारी दिया था हमने तो ये खुल गया ओपन हो गया तो देख सकते हैं कि पासवर्ड अगर आप गलत डालेंगे तो आपकी कंपनी ओपन नहीं होगी कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो पासवर्ड भी डालना है तो बहुत सावधानी के साथ और अल्टर करना है तो जो भी अल्टर करना है आसानी के साथ कंपनी में जाकर के अल्टर कर सकते हैं ई आर पी नाइन क्यों लिया मैंने ई आर पी नाइन ज्यादातर लोगों की कंप्लेन यही है कि सर प्राइम पे मत समझाइए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है उसमें पहले प्राइम इंस्टॉल हो पाना संभव नहीं है तो इसीलिए ईआरपी e नाइन पे ही ये चीजें मैं करके बता रहा हूँ ठीक है ओके कंपनी तो हमारी बन गई है लेकिन कुछ एडिशनल सेटिंग्स के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए वो क्या है आइए आपको बताना जब आप कंपनी बनाएंगे जब आप कंपनी बनाएंगे और सबसे पहली एंट्री पास करेंगे ठीक है सबसे पहली एफ बात करेंगे उसके पहले कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिएगा F11 जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी ये कंपनी फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है ये कंपनी फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है तो बस यहाँ पर एंटर कर दीजिए एंटर करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट ओनली क्या आपको केवल अकाउंट को मेंटेन करना है या फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंट्री ठीक है तो आप यहां पर चेकिंग जरूर कर लीजिएगा ठीक है और फिर यहां पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में ये देख सकते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल ये दिया हुआ है इसको आपको यस करना है ठीक है अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अभी ऑफ रखने वाले हैं ठीक है ये बात समझ में आई कि नहीं ठीक है चलिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एक्सेप्ट कराने के लिए बाकी सारी सेटिंग ओके है हमारी ठीक है चलिए यहां तक तो हो गया हमारा काम अब जब पहली एंट्री पास करोगे ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं पहली में पहली एंट्री की कंपनी नई नई बन गई शॉप खोलनी है कंपनी नई नई बन गई जो आप परचेस करके लाएंगे ऊपर जो आप परचेस करेंगे उसके लिए आपको जरूरत होगी फंड की पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी इसके लिए जरूरी है जरूरी क्या है भैया कि आप कुछ कैश की रिसीविंग करा लें रिसीविंग दो तरीके से हो सकती है बैंक टू बैंक या फिर कैश फिलहाल हम कैश की रिसीविंग कराने जा रहे हैं तो यहां से बाउचर में जाएंगे अब सवाल ये उठता है कि टैली में बहुत सारे बाउचर्स होते हैं यहाँ पर ये पट्टी सी जो बनी हुई है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कंपनी ए यहाँ पे इन्वेंट्री है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है यहाँ पे डेट है ये कंपनी है कंट्रा वाउचर है पेमेंट वाउचर है रिसिप्ट है जर्नल है सेल्स है क्रेडिट नोट है परचेज है डेबिट नोट है यहाँ पर देख सकते हैं रिवाइजिंग जर्नल है फिर मेमोज है आपको कौन से बाउचर में जाना है अगर आप रिसीविंग कराना चाहते हैं तो कौन से बाउचर में जाएंगे ठीक है फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ करके रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे कैश को रिसीव कराना है फॉर्मेट अगर आपका ऐसा ना शुरू हो रहा हो तो आपको क्या करना है फॉर्मेट अगर कुछ अलग शो हो रहा हो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट के ऑप्शन ना आ रहे हो तो F12 बटन प्रेस कीजिएगा फंक्शन बटन F12 प्रेस करना है ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे हो हुआ है सिंगल एंट्री मोड कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा हो और तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑफ आ रहा हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा हो तो एंट्री इस तरीके से भी पॉसिबल है लेकिन बेहतर वे ये है कि क्रेडिट और डेबिट में रिसीविंग की एंट्री करी जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है ट्वेल्व प्रेस करना है जैसे मैंने किया जिन चीजों को ऑफ किया उन चीजों को जाकर के आपका खाली ऑन कर देंगे ठीक है ना तो ये यूज रिसिप्ट कंट्रा ये दिया हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है क्रेडिट डेबिट तो इसको यस कर दीजिए और सिंगल एंट्री मोड को यस किया है इसको नो कर दीजिएगा ठीक है और ये जो है ना ये ऑप्शन यस रहेगा तो बस कंट्रोल ये कर दीजिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट शो होने लगेगा जो हो रहा है ना कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर क्रेडिट नहीं आता है ठीक है डेबिट आ रहा होता है तो वहां पर डेबिट भी दे सकते हैं आप क्रेडिट किसको करेंगे क्रेडिट यहाँ से अच्छा लेबर बनाने का तरीका क्या है लेबर यानी खाता आप अकाउंट बनाएंगे ठीक है मैनुअल तरीके से बनाते थे कागज कलम लेकर के बनाते थे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं तो कागज कलम लेकर के न बनाए और हम डायरेक्टली एंट्री पास कर पाए इसका सबसे अच्छा वे है कि जब भी आप रिसीविंग कराने जाएंगे तो सीआर में डालेंगे कैपिटल अकाउंट कंपनी में जो भी पैसा रिसीव होता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं उसको पैसा रुपया ठीक है धन ये सब कुछ नहीं बोलेंगे आप कैपिटल बोलेंगे क्या बोलेंगे कैपिटल तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाइए ग्रुप बहुत सारे मिल जाते हैं तो इसमें खाली आपको कैपिटल अकाउंट आपने लिया है तो कैपिटल का ही ग्रुप सेलेक्ट करना है ठीक है एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं फिलहाल नाम छोड़ते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं एक्सेट्रा हैं कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ डाल दीजिए डेबिट में कैश कर दीजिए अगर आप बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो बैंक का लेजर लगा सकते हैं फिलहाल कैश करता हूं यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं capital R received R E C E I B E D capital received rupees कितना रिसीव कराया है सत्तर लाख रुपए रिसीव कराए गए हैं तो यहाँ पे ये कर दिया हमने हो गया ये नरेशन में डाल दिया एंटर कर दिया जब भी आपको इसका प्रिंट देखना होगा प्रिंट देखना बहुत आसान है बाहर आके की ठीक है अब क्योंकि टैली ईआरपी नहीं है प्राइम की बात मैं कर रही रहा तो यहाँ पे सिंपली दो बार डी प्रेस करना है आपको ये रिसीव वाली एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है यहाँ से अल्ट पी प्रेस कीजिएगा एंटर करिएगा ये देखिए यही आपके रिसिप्ट है और रिसिप्ट आपके सामने है देख सकते हैं ना कोई दिक्कत है यहाँ पे समझ में आ रहा है ना चलिए अच्छा यहाँ पे नरेशन प्रिंट हुआ है क्या देखिए capital received R S seventy lakhs तो ये जो है रिसीव हो गया है कैपिटल हमारा और नरेशन भी प्रिंट होकर आ रहा है आपके में शायद ये नरेशन ना प्रिंट हो रहा हो तो सेटिंग क्या करनी है आपको जब आप कंट्रोल ऑल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे कॉन्फिगर का ये नजर आएगा ऑप्शन नजर आएगा आप एफ भी प्रेस कर सकते हैं जैसे ही इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नरेशन प्रिंट कराने का तो देखिए ये दिया हुआ है प्रिंट नरेशन तो ये यस है और यहाँ पर देख सकते हैं print narration for each entry हर एंट्री के लिए नरेशन को यस कर दीजिए तो दोनों ही को मैंने यस कर रखा है ठीक है ना और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने रखा है प्रिंट नरेशन को यस तो आपको नरेशन को यस रखना है तभी नरेशन प्रिंट होगा कंट्रोल ए कर दीजिए देखिए नरेशन प्रिंट हो ही रहा है आप देख ही सकते हैं पहले भी मैंने दिखाया था तो ये बहुत आसान है आसानी के साथ आप एंट्री कर पाएंगे ठीक है अब जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी वो डेट चेंज को लेकर के आती है कैसे कैसे डेट चेंज को लेके आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को यहां पे देखिए यहां पर अभी एक अप्रैल में लास्ट एंट्री हुई पड़ी है एक अप्रैल 2021 ठीक है तो अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है और अप्रैल का ही सीजन है 2022 ठीक है तो स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा सीधा आ जाते हैं यहाँ से F2 प्रेस करते हैं क्योंकि F2 जो है डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है ठीक है डेट चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है F2 होती है तो F2 प्रेस करके सीधा सीधा यहां आ जाते हैं अब ये 2021 है वो क्या करते हैं यहां पे करते हैं एक चार और यहां पे लिखते हैं 2022 एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है आपके साथ ठीक है अब देखिए ये दिक्कत कब आएगी जबकि आप गलत डेट एंटर करेंगे तभी ये दिक्कत आएगी तो ये दिक्कत आपके साथ ना आए इसके लिए आपको क्या करना है डेट को सही तरीके से एंटर करना है समझ रहे हैं 2021 है तो आप 22 नहीं कर सकते ठीक है अच्छा 2021 है तो क्या 2021 में कोई भी डेट एंटर कर देंगे नहीं आप 2021 अप्रैल से स्टार्ट हुआ एक अप्रैल 2021 तो आप यहाँ एक तीन इक्कीस नहीं कर सकते यहाँ पे जाएंगे तो ये दिक्कत आएगी पहले एव कह रहा था अब कहेगा बिलो बिलो यानी कम है डेट ठीक है आ, इसके पहले कह रहा था कि ज्यादा है डेट तो दोनों ही में दिक्कत आएगी तो ये दोनों दिक्कत आपके साथ ना हो इसीलिए डेट को प्रॉपर एंटर कीजिएगा क्योंकि कंपनी में जब जाते हैं आप कंपनी को मैं एंटर करके दिखा देता हूं आपको यहां से कंपनी को अल्टर करने के लिए ऑल्ट F3 प्रेस करते हैं और यहां से अल्टर पर आ जाते हैं सीधा सीधा ए प्रेस कर लेते हैं ए प्रेस करने के बाद अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं तो हमारे कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है और काम करने का डेट भी 1 चार 2021 है ये ध्यान दीजिएगा तब जाकर के ये डेट जो है दिक्कत कर रहा है अगर आप डेट सही रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना बात समझ में आ गई जो दूसरी समस्या हमारे साथ आती है ये तो हो गया हमारा यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं हमारी कंपनी बनी हुई है और ऑलरेडी कंपनी में फंड भी हमने रिसीव करा लिया है ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फंड भी रिसीव कराया है इसका प्रिंट आउट मैंने दिखाई दिया आपको ऑल्ट पी प्रेस करके और एंटर करके इसका प्रिंट आउट भी आप देख सकते हैं नरेशन भी मैंने डाल ही रखा है ये तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया चलिए बाहर आते हैं यानी फंड की भी रिसीविंग हो चुकी है फंड की रिसीविंग करने के बाद जो पहला काम होता है वो परचेजिंग का होता है भैया कहीं से माल मंगवाएंगे तब ना बेचेंगे तो आप अपने यहाँ मंगवाइए और फीडिंग कर लीजिए कि ये ये चीजें आपके पास है ठीक है तो यहाँ से बी बटन प्रेस करते हैं बाउचर में जाने के जैसे ही बाउचर में जाएंगे तब तक हमें याद आएगा कि हमें परचेजिंग करनी है तो आ जाइए परचेज बाउचर में मोड कभी कभी आपको चेंज मिलेगा ठीक है कभी कभी आप ऐसे रहेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा आइटम नेम नहीं आएगा पर्टिकुलर आएगा ठीक है या फिर कभी कभी बाउचर मोड में आप रह सकते हैं आपको यहाँ क्रेडिट नजर आएगा तो आपको आइटम इनवाइस मोड में रहना है तो आई शॉर्टकट की है तो आप ऑल्ट आई जैसे ही प्रेस करेंगे तो आइटम इनवाइस में आ जाएंगे बाउचर को चेंज कर तो भी कंट्रोल भी आप कर सकते हैं डबल लाइन बनी हुई है इसका मतलब कि वो बटन आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है सिंगल लाइन बनी हुई है वो बटन आपको आर्ट के साथ प्रेस करना है ठीक है बात समझ में आई अब यहां पर क्या करते हैं सप्लायर का कुछ इन्वाइस नंबर डाल देते हैं ठीक है एंटर करते हैं वो डेट जिस डेट पर होगी वो डेट जिस डेट पर होगी परचेज होगी तो F2 प्रेस कर लेते हैं डेट चेंज करने के लिए ठीक है 30 अप्रैल के डेट में हम परचेजिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर तीस चार दो हजार इक्कीस डाल दिया एंटर किया अब ये डेट आगे बढ़ ही नहीं रहा है बढ़ ही नहीं रहा है प्रॉब्लम कहा है भैया इंस्टॉल किया है टैली का पेड वर्जन नहीं है ये तो इकतीस तारीख के डेट में आप काम कर पाएंगे तीस तारीख के डेट में काम नहीं कर पाएंगे एक तारीख दो तारीख और इकतीस तारीख यही तीन डेट है तो यहाँ पर आप दो तारीख रख लीजिए या एक मई कर सकते हैं एक पांच 2021 कर सकते हैं इकतीस भी कर सकते हैं जो भी महीना इकतीस का होगा वो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर इकतीस पांच दो हजार इक्कीस कर देते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा तो तुरंत एक्सेप्ट कर जाएगा यहां पर देखिए यहां पर मत देखिए यहां पर देखिए ये डेट हो चुकी है चेंज यहां पर आप टाइप कर दीजिए 31/5/2021 डेट चेंज हो गई आपकी यहां पर भी टाइप कर देंगे तो यहां पर भी आपको डेट वो दिखने लगेगा पहली एंट्री यहां पर कैश का लेजर नहीं बनता है ये मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कैश का लेजर नहीं बनता है तो कैश का लेजर कभी भी आपको बनाना नहीं है इंटरव्यूज में सवाल पूछा जा सकता है कि कैश का लेजर कैसे बनता है तो भाई वीडियो देखे रहे आप खुला रहेगा तो तुरंत बोलिएगा कैश का लेजर नहीं बनता है कैश का लेजर पहले से बना होता है ना तो कैश का लेजर बनता है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनता है दोनों ही का लेजर आप नहीं बनाते हैं याद रखिएगा ठीक है अब यहाँ क्या करना है यहाँ पे कैश लगा दीजिए अगर आप कैश परचेजिंग कर रहे हैं तो कैश लगा दीजिए यहाँ पर आएगा सप्लायर का नाम तो सप्लायर मान लीजिए मिस्टर राम है तो मिस्टर राम का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो ये का एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं तो मान लीजिए न्यू कॉलोनी के हैं तो न्यू कॉलोनी यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे देवरिया लिख देते हैं यदि ई ओ देवरिया कर दिया एंटर किया एंटर किया यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है तो यहाँ पे स्टेट हम डाल देते हैं ये स्टेट हो गया एंटर करेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा लेजर तो दिख नहीं रहा तो बनाना पड़ेगा ना तो यहाँ पर टेली प्राइम के जैसे सुविधा आपको नहीं मिलती है क्रिएट का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा तो करना क्या होगा ऑल्ट और सी प्रेस करना होगा तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे लिख दीजिए परचेज अकाउंट क्या लिखना है परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट का लेजर आपको लगाना है यहाँ पे ये लगा दिया परचेज अकाउंट पी प्रेस कीजिए और यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दीजिए कर दिया यहाँ पर एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और एंटर कर दीजिए ये आ गए अब यहाँ पर हमको आइटम का खाता बनाना है अभी तक हम पार्टी के लेजर्स को बनाते रहे ठीक है पार्टी के लेजर को बनाते रहे तो वहां पे लेजर बनाया हमने अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है स्टॉक आइटम भी बनाने के लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है ऑल्ट सी एक ऐसी सॉफ्टवेयर की है जो आपके काफी काम आएगी तो ऑल्ट सी प्रेस कीजिए ये छोटी सी विंडो ओपन होती है स्टॉक आइटम की ठीक है यहां पर स्टॉक आइटम बना लेते हैं हम स्टॉक आइटम में हम क्या बनाएंगे लेनोवो लेनोवो लैपटॉप कर देते हैं लैपटॉप लैपटॉप ठीक है ये लिख दिया हमने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पे यूनिट की बात आएगी यूनिट अगर नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर आए एंटर प्रेस कर दिया सीधा आपका खर्चा चला जाएगा अमाउंट पे ठीक है तो कई स्टूडेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर क्वांटिटी में नहीं जा रहा है आपका क्वांटिटी में जा रहा है मेरा नहीं जा रहा है तो यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्वांटिटी में नहीं जाएगा ये भी याद रखिएगा ठीक है अब इसको सही कैसे करेंगे आपको तो ये कर दिया आपने बना तो दिया लेनोवो लैपटॉप दोबारा आप नहीं बना पाएंगे ठीक है अगर आप ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा बैक आ जाए हम दिया गया करेक्ट यहाँ पर एंटर किया यहाँ पर अगर एंड ऑफ लिस्ट करके फिर यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर अगर दोबारा से ऑल्ट सी करेंगे और लेनोवो लैपटॉप के नाम से बनाना चाहेंगे तो ये आपकी हो जाएगी डुप्लीकेट एंट्री ठीक है लेनोवो लैपटॉप करेंगे लेनोवो लैपटॉप आप नाम चेंज करके बना सकते हैं लेकिन सेम नाम से नहीं बना पाएंगे तो ये देखिए लेनोवो लैपटॉप जैसे ही मैं करूंगा तो डुप्लीकेट एंट्री बताएगा तो देखिए ये कह रहा है आप name already exist enter different name ठीक है तो इसको सही करना है ठीक है एक और नहीं बनाना सही करना सही करने के लिए अल्टर में जाना होगा के बटन प्रेस करते हुए बाहर आ जाइए बाहर आ गए अब कहा जाना है अल्टर में जाना है किसके अल्टर में जाना है अल्टर में किसके जाना है अल्टर में जाना है इन्वेंट्री इनको में चलते हैं गया इन्वेंट्री इनको हमें स्टॉक आइटम को अल्टर करना है आई प्रेस कर दीजिए और अल्टर में चलिए यहाँ दो तरह का आपको स्टॉक आइटम बनाने का तरीका मिल जाता है एक एक करके स्टॉक आइटम बनाइए मल्टीपल स्टॉक आइटम भी आप बना सकते हैं ये बात याद रखिएगा मल्टीपल स्टॉक आइटम की सुविधा आपको मिल जाती है एंटर प्रेस कर दीजिए याद है यही था ना यूनिट छूट गया था लेनोवो लैपटॉप में तो यहाँ पे यूनिट आप बना लीजिए यहाँ पर आइए अल्ट सी करिए मैंने कहा था अल्ट सी बार बार आपके काम आएगी अल्ट सी याद रखिएगा ठीक है यहाँ पर लेनोवो का लैपटॉप बिकेगा तो ये नंबर्स में बिकेगा ऐसा थोड़ी ना है कि चार किलो लैपटॉप बिकेगा आठ किलो बिकेगा सोलह किलो बिकेगा एक कुकल बिकेगा ऐसा नहीं है तो एनओएस कर दीजिए एनओएस एक सिंबल होता है जो कि नंबर्स का सिंबल होता है ठीक है आप एनओ करके भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दीजिए नंबर्स नंबर्स लिख दिया हमने एंटर किया ठीक है फॉर्मल नेम इसका नंबर्स हो जाएगा ठीक है ये देख सकते हैं समझ में आ रहा है और ऐसा तो है नहीं कि डेढ़ लैपटॉप बेचेंगे पौने दो पौने तीन लैपटॉप बेचेंगे बेचेंगे तो पूरा एक बेचेंगे इसीलिए जीरो रख दिया डेसिमल प्लेसेस एंटर करिए एंटर करिए और एक्सेप्ट कराइए ये हो गया अब आपका ये सही हो गया ठीक है अब जब सही हो गया तो क्या करेंगे यहाँ से बी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं ठीक है इसके बाद हम बाद में करते हैं कि कैसे ये सप्लायर नंबर ऑटोमेटिकली आएगा ठीक है इसके बाद बाद में करते हैं चलिए एंटर करते हैं इकतीस मई के ही डेट में ये परचेजिंग होनी है कैश करना है कैश कर दिया ठीक है यहाँ पे पार्टी का नाम डालना था तो मिस्टर राम हमने किया था तो यहाँ पे आप कर सकते हैं mister Ram R A M Ram लिख दिया एंटर करिए एंटर करिए यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए उत्तर प्रदेश लिख दीजिए उत्तर प्रदेश हो गया काम ठीक है यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा लगा दीजिए लेजर लगा दिया यहाँ पर हमने बनाया था लेनोवो लैपटॉप अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे लगा करके तो देखेंगे तो कर्सर आपका क्वांटिटी में जाएगा तो यहाँ मान लीजिए फाइव या फिफ्टी आइटम्स की बात करते हैं एक आइटम चालीस हजार का है ठीक है या उनचास हजार का कर देते हैं ये उनचास हजार का दिया तो उसके हिसाब से यहाँ टोटल क्वांट जो है आ गया कि कितना कॉस्ट हुआ ठीक है क्या आपको यहाँ पर बैट लगाना है जीएसटी लगाना है तो जीएसटी की बात अभी हम बाद में करते हैं अभी हम इसको एक्सेप्ट करवाते हैं ठीक है एक्सेप्ट करवा है यहां यहाँ पर मैं लिख देता हूं गुड्स हैव बीन परचेज मतलब गुड्स परचेज किया गया ठीक है तो वही चीज यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्शन में ठीक है परचेज कर देते हैं अब ये परचेजिंग उधारी की हो रही है कि कैश की हो रही है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कैश तो ये जो परचेजिंग है वो कैश की हो रही है यानी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पेमेंट करते हैं किसमें पेमेंट करते हैं कब पेमेंट करते हैं जबकि आप परचेज करते हैं तब पेमेंट करते हैं परचेज की एंट्री जब कर रहे होते हैं तो उस समय आपको पेमेंट की एंट्री भी दर्शानी होती है जबकि आप उधारी में माल परचेज कर रहे हो तब समझ में नहीं बात अब उधारी में तो माल परचेज नहीं कर रहे हैं हम तो अभी कैश कर रहे हैं ना तो जब कैश करेंगे तब तो परचेज करने के बाद पेमेंट करने की जरूरत नहीं ये एंट्री पास हो गई अगर आप पेमेंट वाउचर में जाते हैं यहाँ से आते हैं पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करते हैं ये F5 प्रेस किया तो आपको कोई भी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है ठीक है क्योंकि पार्टी का नाम है ही नहीं तो जब भी उधार की बात आएगी तब पार्टी का नाम आएगा समझ रहे बात को तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कैश दे देंगे ऑलरेडी तो वहां कैश का लेजर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा अगर कैश नहीं दे रहे हैं इनकेस तब क्या होगा अगर कैश नहीं देंगे तो यहाँ से बी बटन प्रेस करके आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद सीधा सीधा आ जाएंगे परचेज वाउचर में अब देखिए यहाँ पर कोई कैश मैं नहीं देने वाला हूँ इकतीस मई है ना डेट चेंज कर देते हैं एफ प्रेस करते हैं यहाँ पे एक छ दो हजार इक्कीस कर देते हैं ये कर दिया हमने ठीक है तो ये एक जून हो गया है यहाँ पर भी एक छ दो हजार इक्कीस कर दीजिए ताकि यहाँ पे एक जून हो जाए हो गया अब यहाँ पे कैश दिख रहा है लेकिन हमें कैश करना नहीं है तो यहाँ पर जब भी परचेज होगा तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है तो अर्ट सी कीजिए अर्ट सी कर दिया अब यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा समझ रहे हैं तो यहां पे एक क्रेडिटर पार्टी पुनीत नाम से मैं बना लेता हूं पुनीत पुनीत नाम से बना लिया ठीक है पुनीत यहां पे सी कर देता हूं ताकि पहचान होता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है ग्रुप क्या होगा सन्ड्री क्रेडिटर होगा तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिए ठीक है सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया इसको चालू रखना बहुत जरूरी है maintain balance bill by bill ये जरूर चालू रखिएगा इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है अब ये क्रेडिटर पार्टी कहां की है ये भी आपको देना है ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में कारोबार करते हैं तो मध्य प्रदेश की पार्टी आपसे नहीं खरीद सकती जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं खरीद सकती सामान ठीक है वो कहीं की पार्टी कहीं से भी सामान खरीद सकती है ठीक है तो यहाँ पे ये यस कर दीजिए समझ रहे हैं ये यस कर दिया यहाँ पर अगर उधार में हो रहा है परचेजिंग तो ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया गया है समझ रहे हैं जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो महान होते हैं समझ रहे हैं जैसे मान लीजिए आपकी दुकान से सामान ले जाएंगे भुला जाएंगे कि उधार में लिए थे समझ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया जाता है ठीक है तो यहां पर अगर मान लीजिए कि मैं 30 दिन का डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे दू या मान लीजिए 10 दिन का ही कर देता हूं ये 10 दिन कर दिया हमने ठीक है तो यहाँ पे check for credit days during voucher entry दिया गया ठीक है तो ये यस कर दीजिए ये यस कर दिया आप देखिए यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी कहाँ की है उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं ठीक है एंटर करते हैं एंटर करते हैं पिन कोड डाल सकते हैं आप ये हो गया सप्लायर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और बात कर लेते हैं वापिस से अलग स्टॉक आइटम की इस बार अलग स्टॉक आइटम लेते हैं ठीक है इस बार हम एचपी का लैपटॉप लेते हैं तो यहाँ पे लिखा मैंने एचपी आई आर फोर कर देते हैं R R five R five Ryzen five ठीक है एंटर किया एंटर किया यहाँ पे एनओएस ही रहने देते हैं और एंटर करते हैं एक्सेप्ट करा देते हैं तो मान लीजिए कि पांच लैपटॉप आपने परचेस किया ठीक है एक की कीमत रही पचपन हजार रुपए कितना रही पचपन हजार तो ये पचपन हजार का दिया एंटर किया एंटर किया और भी स्टॉक आइटम है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं दे सकते हैं नीचे ठीक है फिलहाल हम इतना ही रखते हैं एंटर करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन नरेशन में क्या देंगे the goods the goods purchase on credit on credit का मतलब हुआ उधार में उधारी में परचेसिंग हो रही है ये ठीक है अब ये करके और एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया प्रिंटिंग देखनी है बाहर आ जाइए और यहां से दो बार डीप्रेस कर दीजिए ठीक है लेकिन आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि कई एंट्रीज किया यहां पर एक ही एंट्री क्यों दिखाई दे रही है कारण है क्योंकि डेट पे चेंज किया ना तो जब आपको दो डेट्स के बीच का डेट चेंज करना हो तो ऑल्ट एफ टू करिएगा ठीक है और टू मतलब एक डेट से लेकर दूसरे डेट के बीच का ठीक है तो यहाँ कर दीजिए एक चार से हमारा काम शुरू हुआ था एक चार दो हजार इक्कीस एक चार दो हजार इक्कीस कर दिया और एक छह दो हजार इक्कीस तक का पूरा डिटेल यानी तीनों चीजें आपके सामने है अब ये लास्ट वाला था लास्ट वाला दिख रहा है और पी प्रेस कीजिएगा प्रिंट प्रिंट निकालने के लिए एंटर करिएगा ये आपको प्रिंट दिखाई पड़ेगी इस तरीके का टैली में प्रिंट आता है अगर आपके पास बिल होगा तो कुछ इसी तरीके का टैली में प्रिंट निकल करके आता है आपने देखा भी होगा दुकानों पर अक्सर यही देखने को मिलता है टैली की एक खास बात यह है कि एक बार परचेज कीजिए और हमेशा यूज कीजिए ठीक है हाँ आपको एडिशनल फीचर्स नहीं मिलेंगे जो अपडेट आता रहता है टैली में वो आपको नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन एक बार परचेज कर लेंगे तो सत्रह अठारह हजार का पड़ेगा वो जीवन भर आपको काम करेगा लेकिन ये है कि अपडेट जो नए आएंगे वो आपको नहीं मिलेंगे यही आपको दिक्कत होगी बाकी सब चीजें तो ठीक है आपका सिस्टम हैंग हो गया तो उस कंडीशन में रिकवरी और के लिए लेंगे सब पैसा नया करेंगे तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए तो उसमें पैसा लेते हैं सब तो अगर आपने पहले से बैकअप बना रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो ये आपका प्रिंट था उम्मीद करता हूँ प्रिंट कैसे आएगा ये समझ में आई होगी बात ठीक है अब यहाँ से इसके पेमेंट की बात कर लेते हैं भाई कैश वाला तो कुछ पेमेंट शो नहीं कर रहा था यहाँ पर क्या पेमेंट शो करेगा तो यहाँ से बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं फाइव प्रेस करके पेमेंट वाउचर है ठीक है क्रेडिटर पार्टी का क्या नाम था पुनीत ठीक है तो लगाते हैं लेजर जैसे ही लेजर लगाया हमने तो यहाँ पर देखेंगे दो लाख पचहत्तर हजार रुपए यहाँ पे शो हो रहे हैं तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है जिस भी डेट पे आप पेमेंट करिए डेट आप चेंज कर सकते हैं you are free to change the date ठीक है तो यहाँ पे एक जुलाई में हम पेमेंट करते हैं तो एक सात इक्कीस करते हैं तो ये इस डेट पर हम पेमेंट करेंगे ठीक है जुलाई ये जुलाई हो गया डेट देख सकते हैं ना अब इसको पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए कि पूरा पेमेंट नहीं देंगे दो लाख रुपया पेमेंट कर देते हैं बाकी पचहत्तर हजार बाद में ले जाना ठीक है समझ में आ रहा है एंटर किया यहाँ पे एजीएस की रेफरेंस का मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस तो ये आ जाता है अपने आप एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए ठीक है यहां पर आते हैं ठीक है यहां पर आने के बाद यहां पे किसका लेकर आएगा कैश का लेकर आएगा अगर आपके बैंक खाते में पैसा है और बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट का भी लेजर लगा सकते हैं बैंक अकाउंट कैसे लगाएंगे आर्ट सी करके बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में आपका खाता है तो ये लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया कर देते हैं यहाँ पे आई एन डी आई ए ठीक है एंटर किया एंटर किया यहाँ पर ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट बात समझ में आ रही है ये बैंक अकाउंट हो गया यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पड़ेगा आपका जो भी बैंक अकाउंट का नंबर होगा वो आप जरूर डाल दीजिएगा ये हो गया एंटर किया आई एस सी कोड वगैरह डालते रहिएगा यहाँ ब्रांच नेम देवरिया कर देते हैं ये हो गया एंटर किया एंटर किया चेकबुक इशू करना है कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड है खतवा किसके नाम से वो डाल दीजिएगा चलिए स्टेट बैंक की रख देते हैं ठीक है एंटर करेंगे एक्सेप्ट कराएंगे यहाँ सीधा सीधा दो लाख रुपया माइनस में जा रहा है क्योंकि इस स्टेट बैंक में एक सौ रुपया है नहीं ठीक है और यहाँ पर देखिएगा तो ग्यारह जून जो है यहाँ पर देखिए ये 11 जून 2021 जो है यहाँ पे एक डेट दिखा रहा है अब इस डेट का क्या मतलब अभी समझते हैं बाहर आते हैं पहले ठीक है क्योंकि ये रेड में दिखा रहा है तो हमें खाता पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहिए तो ये कंट्रा है फोर प्रेस कीजिए कंट्रा में आ जाइए आगे कंट्रा में यहाँ पे लगाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब कंट्रा में नहीं समझ में आता है तो चेंज कर दीजिए ना सिंगल एंट्री मोड में आ जाइए क्या करना है आपको F12 प्रेस करना है सिंगल एंट्री मोड को एक्टिवेट कर दीजिए और डबल एंट्री मोड यानी डेबिट को ऑफ कर दीजिए कंट्रोल ए कर दीजिए हो गया काम हो गया ना अब यहाँ पे अकाउंट आ रहा है अकाउंट में क्या करना है जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उस बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा आ जाएगा ना समझ में आ रहा है एकदम आसान है ये ये आ गया अब यहाँ पे कैश कर दीजिए कैश आप डाल रहे हैं कितना कैश डाल रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ दस दस लाख तो हो नहीं सकता जितना रिसीव हुआ है उतना ही रहेगा तो यहाँ पे मैं दो लाख तीस हजार रुपए कर देता ठीक है तो ये कर दिया दो लाख तीस हजार समझ में आया एंटर किया एंटर किया यहाँ पे एंटर किया यहाँ पे नोटों की डिटेल डाल दिया दो लाख तीस हजार रुपया कब होगा तो दो सौ हजार की हमको लगता है कि पचास नोटों की तो कितना होगा सौ नोट कर लेते हैं तो दो लाख की सौ नोट कितना होगा दो लाख रुपए हो गया ना और बाकी तीस हजार एक हजार का नोट तो चल भी नहीं करता है इंडिया तो यहाँ पे क्या करते हैं सिक्सटी कर देते हैं यहाँ पे सिक्सटी ठीक है तो ये दो लाख तीस हजार पूरा हो गया एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे डायरेक्शन चाहे तो बता सकते हैं तो ये कंट्रा वाउचर में अब आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो गया अब ये भी एंट्री आपको दिखाएगा ठीक है ये कंट्रा वाली एंट्री भी आपको शो करेगी कैसे शो करेगी प्रेस कीजिएगा एंटर करिएगा तो ये कंट्रा वाली एंट्री भी आपको दिखेगी तो ये कंट्रा वाउचर में पैसा हमने रिसीव करा दिया कंट्रा वाउचर इसीलिए इस्तेमाल होता है अपने ही खाते से अपने ही खाते में पैसा भेजना है तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल होगा कंट्रा वाउचर समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं अब बैंक खाते से हम पेमेंट करेंगे इसको ठीक है तो वी प्रेस करके वाउचर में आ गए और कहा जाना पेमेंट करना है फाइव प्रेस करके पेमेंट वाउचर में ठीक है सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में चेंज कर लीजिए F12 प्रेस कर लीजिए काम करने की आसानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे चेंज वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा ठीक है ये सिंगल एंट्री मोड है ऑलरेडी यस है इसको नो कर दीजिए और बाकी ये डेबिट क्रेडिट को यस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट की हमको जरूरत है कंट्रोल ए कर दीजिए डेबिट क्रेडिट आ गया और भाई तीन सौ डेबिट आया है तीन सौ डेबिट का कोई मतलब नहीं है उससे घबराइएगा मत ठीक है क्रेडिटर पार्टी हमारी यही है ना लगा दीजिए लेजर दो लाख पचहत्तर हजार दो लाख पचहत्तर हजार यहाँ पे देना है ठीक है लेकिन हमने कितना रिसीव कराया है बैंक खाते में दो लाख तीस हजार रिसीव कराया है हम इनको दो ही लाख देने वाले हैं तो दो लाख पचहत्तर हजार तो देना ही है ठीक है तो ये हो गया दो लाख रुपया अगेंस्ट रेफरेंस आ गया किसी बिल के अगेंस्ट हम इनको पेमेंट दे रहे हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा ड्यू डेट भी है यहां पर किसका लेजर आएगा बताइए यहां पर डेबिट दे रहा है ना तो अभी डेबिट तो ऊपर हम कर चुके हैं तो फिर डेबिट आ रहा है तो घबराइए मत यहाँ पे सीआर कर दीजिए टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से सीआर तो अपने आप क्रेडिट दिया जाएगा ठीक है बैंक खाते से देना है ना तो स्टेट बैंक से दे दीजिए कितना पेमेंट दे रहा है दो लाख का पेमेंट दे रहे हैं दो लाख तीस हजार है दो लाख हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये दो लाख पेमेंट किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया और यहां पर हम दे देंगे पेड टू लैख हो गया सक्सेसफुली सक्सेसफुली टू किसको पेमेंट किया है पुनीत को पुनीत क्रेडिटर पार्टी जो है ना रेडिकल ये लिख दिया हमने ठीक है ये हमने नरेशन में डाल दिया और एंट्री पूरी हो गई अब जब दोबारा पुनीत का लेजर आप लगाते हैं तो देखिए पुनीत का खाली पचहत्तर हजार बाकी है देख रहे हैं देख रहे हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ पचहत्तर हजार बाकी है तो जो बाकी अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाएगा ठीक है बात समझ में आई कि नहीं अब जो पचहत्तर हजार बकाया था उसको देना है तो बी प्रेस कर लीजिए और आ जाइए पेमेंट बाउचर में एफ प्रेस करके ठीक है पार्टी हमारी कौन सी थी पुनीत थी ये पुनीत क्रेडिटर करके तो इनका पचहत्तर हजार जो बकाया था वो यहाँ से दे दीजिए आप सीधा सीधा ये दे दिया एंटर किया एंटर किया एंटर किया स्टेट बैंक से ही दे रहे हैं तो ये जो है एक्सेप्ट करा लिया अब जब दोबारा पुनीत का लेजर यहाँ पे लगाएंगे आप तो यहाँ पर बैलेंस जीरो दिखाएगा तो ये पूरा परचेज का डिटेल था अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है कोई भी जानकारी लेनी है तो सीधा सीधा टैली ईआरपी 9 में इन्वेंटरी इन्फो बना हुआ है यहां से जाकर के आप देख सकते हैं चीजों को समझ सकते हैं अगर आपको ये देखना है कि आपके स्टॉक की समरी क्या है तो आप यहां पर आकर के स्टॉक समरी देख सकते हैं आपके पास दो ही चीजें हैं दो ही चीजें जो हमने ली थी वही चीजें आपको दिखेंगी ठीक है ये फिटिंग हमने कर दी है तो ये चीजें हैं तो परचेज में इस तरह से काम होगा अब जब सेल करने की बारी आएगी तब क्या क्या होगा और उससे भी पहले मैं आपको जीएसटी भी एक्टिवेट करके दिखा देना चाहता हूँ जीएसटी कैसे एक्टिवेट होगा ठीक है हालांकि इन सब चीजों पे जीएसटी मैंने एक्टिवेट नहीं किया है लगाया नहीं है तो पहले हम सेल्स में चलेंगे ठीक है तो बी प्रेस करके सेल्स में चलते हैं या आ सेल्स वाउचर में यहाँ पर सेल्स में सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे एंटर करेंगे यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर आप कैश भी कर सकते हैं जैसा कि आपने परचेज में किया था तो कैश करेंगे तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली कैश में पैसा रिसीव हो जाएगा लेकिन अभी हमें बनाना है डेटर पार्टी तो यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम लिख देता हूं मैं ये डेटर पार्टी है हमारी उमेश तो यहाँ का लिख दिया हमने डेटर पार्टी का नाम यहाँ पे ग्रुप संडे डेटर चूज करेंगे आप ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है एंटर करेंगे यहाँ पर maintain balance bill by bill ये रहेगा यस डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड इनको तीन दिन का देंगे हम ज्यादा से ज्यादा ठीक है यहाँ पर इसको यस कर देते हैं एंटर करते हैं स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट ज्यादा से ज्यादा देंगे तो पचास हजार का देंगे पचास हजार ठीक है तो पचास हजार का ये हमने कर दिया एंटर किया ठीक है और ये कह रहा है यूजिंग पोस्ट डेट ट्रांजेक्शन तो ये सब छोड़ते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं enter enter enter enter enter enter enter और ये एक्सेप्ट यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर तो यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स और फिर लिख दीजिए अकाउंट तो ये हो गया सेल्स अकाउंट और फिर यहाँ सेल्स अकाउंट करिए ये हो गया सेल्स अकाउंट एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एक्सेप्ट कराइए ठीक है अब यहाँ पर कोई एक चीज हम ले लेते हैं लाइक ये एच का जो डेस्कटॉप है एक डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं कीमत क्या रखेंगे कीमत रखेंगे यहाँ पर हम पचास हजार रुपये ठीक है ये पचास हजार रुपये हमने कीमत रख दिया ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे ठीक है अगर हम पचास हजार से ज्यादा देते हैं तब क्या होगा एक्सेप्ट कर जाएगा क्या मान लीजिए यही चीज हम छप्पन हजार करते हैं क्या ये एक्सेप्ट करेगा यही चेक करना है तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये एक्सेप्ट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आपको ये दिखाएगा कि आपने उमेश के लिए केवल पचास हजार की क्रेडिट लिमिट सेट की है आप छप्पन हजार रुपये डाल रहे हैं छप्पन हजार का सामान उनको नहीं दिया जा सकता ये मतलब होता है क्रेडिट लिमिट सेट करने का ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर आप पचास हजार से ज्यादा का सामान नहीं दे सकते अगर आप चाहते हैं पचास हजार से ज्यादा का देने का क्रेडिट लिमिट जो सेट कर रहे हैं उसको आपको सही करना होगा ठीक है ना तो यहाँ से बाहर आ जाइए और क्रेडिट लिमिट को पहले सही करिए सही करने के लिए कहाँ जाएंगे ये यहाँ पे आएंगे अकाउंट इनको में लेजर जो हमने बनाया वहाँ पे जाएंगे और यहाँ अल्टर करेंगे इसको अल्टर करने के बाद हमारी जो डेटर पार्टी है जिसका नाम उमेश है उसको ले लेंगे और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट में जो हमने दिया था वो हम एक लाख रुपए कर देते हैं ठीक है तो ये एक लाख कर दिया एंटर करके इसको अब हम एक्सेप्ट करा सकते हैं चाहे तो ये एक्सेप्ट करा लिया अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो इनको एक लाख का सामान दे पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ये लगा दिया एंटर किया और यहाँ पे कैश नहीं रहेगा यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम आएगा डेटर पार्टी लगा दिया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर सेल्स अकाउंट लगा के एंटर किया अब यहाँ पर जो भी देंगे हम सोच समझ के देना है भैया तो यहाँ अगर दो दे देते हैं और एक ही कीमत पचास हजार रखते हैं ठीक है या एक ही कीमत हम इक्यावन हजार रख लेते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये इक्यावन हजार के हिसाब से एक लाख दो हजार हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है तो जैसे ही एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है तो ऐसे पार्टियों के लिए आप ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आ रही होगी ये ठीक है तो यहाँ पर इनको एक लाख से ज्यादा का सामान आप नहीं देंगे ये बात याद रखिएगा ठीक है तो ये कहीं इनको दीजिए यहाँ पर आइए इक्यावन हजार का एक दीजिए अब ये एक्सेप्ट कर जाएगा ठीक है ये देखिए एक्सेप्ट कर गया अब जब ये पैसा दे देंगे अब देखिए पैसा देंगे तो पैसा देंगे तो पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए कहाँ जाएंगे और रिसीव करने के लिए जाएंगे रिसिप्ट बाउचर में तो अकाउंटिंग बाउचर में आप रिसिप्ट बाउचर एफ प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे क्रेडिट है और डेबिट है दो चीजें हैं डेटर पार्टी को लगाइए यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए कितना रुपया है इक्यावन हजार रुपया है इक्यावन हजार पूरा का पूरा ये दे रहे हैं एंटर करिए ठीक है बैंक से देंगे तो बैंक से ले लीजिए फिलहाल ये कैश से दे रहे हैं तो ये कैश कर दीजिए कुछ करना ही नहीं है पैसा रिसीव हो गया खत्म अब दोबारा इनका लेजर आप लगाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका बैलेंस दिखाएगा जीरो जीरो दिखा रहा है यही तो है टैली खत्म ठीक है जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ से जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे जैसे ही F11 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन जो आता है इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से जीएसटी को यस कर लेंगे set oblique alter GST rate details को यस करेंगे उत्तर प्रदेश हमारी स्टेट का नाम है यहाँ पर एसी ऑफ टेरिटरी आपको चालू नहीं करना है यहाँ पर आपको जीएसटी आईएन डालना है अपना तो जो भी आपका जीएसटी आईएन है उसे जरूर डाल दीजिए पहले इसको वेरीफाई करेगा और एंटर करते हुए यहाँ आ जाइए आप set oblique alter GST rate details में यहाँ पर आपको रखना है टैक्सेबल टैक्सेबल रखने के बाद यहाँ बाई डिफॉल्ट जो टैक्स लगा रहा हूँ एटीन परसेंट लगा रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए एटीन परसेंट टैक्स लगाया है बाई डिफॉल्ट एंटर करके एक्सेप्ट कराइए कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है ये एक्सेप्ट करा लिया यहाँ से बी प्रेस करते हैं अब हम नई एंट्री पास करेंगे ठीक है तो नई एंट्री जब पास करेंगे तो वापिस से परचेज में चलेंगे और यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे एक दिसंबर में ही ये परचेजिंग होनी है मान लीजिए यहाँ पर अलग से क्रेडिटर पार्टी हम दे देते हैं तो हीना नाम से क्रेडिटर पार्टी बना देते हैं यहाँ पर ये सन्डी क्रेडिटर है डेटर नहीं है तो क्रेडिटर रख करके एंटर करके एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए एक्सेप्ट हो गया ये हो गया एक्सेप्ट यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर लगाइए यहाँ पे जो भी इनको सेल करना है वो सेल कर सकते हैं जो भी इनको परचेज करना है वो परचेज कर लीजिए सेवन डेस्कटॉप है पचपन हजार का एक है ठीक है इसके हिसाब से तीन लाख पचासी हजार हो गया यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अपने आप आने लगा ठीक है तो ये ट्रेड डिस्काउंट है ये एक्टिवेट हो गया है लेकिन चलिए छोड़ते हैं इसको डिस्काउंट हमें नहीं लगाना यहाँ पे हमें जीएसटी लगाना है जीएसटी पूरा एक्टिवेट कर दिया हमने तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा ऑल्ट सी करके यहाँ लिखिए सी जीएसटी सेम स्टेट का मामला है सी जीएसटी अदर स्टेट का मामला होता तो एस हम लगाते हैं लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक आइटम की विंडो है यहाँ पर जाकर के नहीं थोड़ा सा और नीचे आइए यहाँ पे अर्थ सी करिएगा तो ये जो है लेजर क्रिएशन वाले विंडो है थोड़ी बड़ी होती है यहाँ पर जाकर के सी जी एस टी करिए एंटर करिए एंटर करिए जिसे डाल दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा यहाँ पे ये जीएसटी है और कुछ तो है नहीं सेंट्रल टैक्स करिए सेंट्रल टैक्स करने के बाद यहाँ पर आइए नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए देखिए आपका जीएसटी कैलकुलेट हो गया है बाकी एसजीएसटी लगा दीजिए एसजीएसटी ये लगा दिया एसजीएसटी एंटर करिए जीएसटी है ये एंटर करिए ये है स्टेट टैक्स एंटर करिए एंटर करिए नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं फिलहाल मैंने नहीं किया इसमें एंटर करते हैं एंटर करते हैं और आपको ये प्रिंट दिखेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दो बार डिप्रेस कीजिए प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने यहाँ पे परचेस किया है उसका तो ये देखिए अल्ट पी प्रेस करके आपको जीएसटी के साथ ये प्रिंट रेट नजर आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी अगर आप बैट लगाना चाहते हैं तो बैट के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं एक कॉम्बो वीडियो ये बनाना था तो मैंने बना दिया है उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अगर डिफरेंट स्टेट की पार्टी है तब कैसे होगा तब भी हो जाएगा कैसे होगा वो बता देता हूँ चलिए इस बार हम डेटर पार्टी डिफरेंट स्टेट की ले लेते हैं ठीक है तो अभी हमें कहा चलना है बाउचर में जाना है और बाउचर में जाने के बाद सेल्स बाउचर में जाना है सेल्स वाउचर में आ गए सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला एंटर किया यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का नंबर तो डेटर पार्टी का नाम आएगा तो डेटर पार्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुंदन और यहाँ पे ये डेटर पार्टी है एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पे सन्ड्री डेटर ठीक है तो ये सन्ड्री डेटर कर दीजिए ये कुछ इस तरीके से एंटर करिए एंटर करिए यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह कुछ नहीं देंगे हम एंटर करते हैं एंटर करते हैं ये एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया ध्यान दीजिएगा ये क्रेडिटर पार्टी उत्तर प्रदेश की नहीं है ये कहीं की भी हो सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं है ठीक है जैसे मान लीजिए ये उड़ीसा की है पार्टी तो ये लगा दिया हमने सेल्स अकाउंट लगा दिया डिफरेंट स्टेट का मामला है तो टी लगता है कभी भी एस टी नहीं लगेगा डिफरेंट स्टेट पे ठीक है लगाने की कोशिश करेंगे नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ पे दो ठो बेच दे रहे हैं ठीक है तो इक्यावन हजार का ही बिक रहा है तो यहाँ पे बढ़ा के बेचेंगे थोड़ा सा पचपन कर देंगे ये पचपन हजार कर दिया हमने एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर आने के बाद सी जी एस टी देते हैं C G S T calculate हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि तो यहाँ पे आई जी एस टी लगेगा डिफरेंट स्टेट है और सी करिए आई जी एस टी का लेजर बनाइए I G S T integrated goods and service tax ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके जीएसटी कर दीजिए जीएसटी करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपको कर देना है और इंटीग्रेटेड टैक्स करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स आपका कैलकुलेट हो गया उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी नरेशन डाल दीजिए सारा कुछ हो गया अब इस पैसे को रिसीव करना है तो यहाँ से रिसीव वाउचर में चले जाइए और बस उस डेटर पार्टी का नाम ले लीजिए जिस डेटर पार्टी की बात आप कर रहे थे जैसे कुंदन एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपए इनका बैलेंस आ रहा है तो एक लाख उनतीस हजार आठ सौ ये दे देंगे कैश में ठीक है अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के थ्रू भी जा सकते हैं जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही जाइएगा तो ये हो गया अब ये दोबारा लेजर लगाते हैं तो इनका बैलेंस आपको दिखाएगा जीरो देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो डाउट है वो बाद में पूछते रहिएगा thank you for watching this video